gaur, konfebas patronalaren aurrean daude, eta Nafarroan zen patronalaren aurrean sektore feminizatutako hainbat langile, garbitzaileak, merkataritzako langileak, zaintzaileak, sukaldariak, pandemian ezinbestekoak izan garenak, baina gure soldatak mila laureunetik bera daudenak. Soy empleada de una residencia, pese a tener jornada completa y trabajar a tres turnos, Mi salario es de 960 euros. Trabajo en la fábrica Volkswagen para una subcontrata y no llego a 1.200 euros al mes. Mi salario es de 1.062 euros al mes. Totalean eta intzinatasunarekin unarekin eh, mila egun da berrogeita euro ditugu. No dinero, no Eta gaur eskatzea etorri gara. 1.400 euroko gutxieneko soldata. Zeren dirua badago, gaur hemen enpresa buru ezberdinen soldatak biztadatu nahi izan ditugu. Sánchez Galanek, Iberdolako lendakariak, adineko goitzetako seireunda irurogei langilek bezain beste kobratzen du. Sánchez Galanek, zazpireunda laroita meretzi garbitzailek bezain kobratzen du. Beraz, aberastasuna modu justo batean banatzea eskatzen ari gara. Gure lanak aitortu eta duintzeaz. Patronalak zor badauka emakume langileekin, zor patriarkala, bi aldiz aberasten delako gure kontura. Gure enplegu prekarizatuekin eta etxean doainik egiten ditugun lanekin. Mi laureun euro Euskal Herriko soldataren batazbesteko euneko irurogeia da. Mi laureun eskatzea zilegiden gutxienekoa da. Horregatik gaur jarraian, konfebasken eta Nafarroan zenen Enplegu duinerako proposamen bat e, aurkeztuko dugu, non mila laureun euroko gutxeneko soldata e, eh, eskatzarekin batera, bestelako neurri batzuk proposatzen ditugu, esaterako gehienezko jornada mugatzea, soldatarrakalarekin bukatzea edo jardunaldi partzialak mugatzea.